अब ये जो प्रोग्राम है ये भी मैंने बनाया है ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर पर और यहाँ पर ये एस से रिलेटेड एनिमेशन है तो ये आप इसे देख सकते हैं और यहाँ पर इसे फाइल पे जाकर इसको भी कर देता हूँ सेव तो ये सेव किया मैंने यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ एनिमेशन एनिमेशन के नाम से इसको सेव करता हूँ ये एनिमेशन लिखा और डॉट एस लगाना जरूरी क्योंकि एस के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये एस लगा करके इसको सेव कर दिया हमने अब हम इसको कराएंगे रन तो यहाँ पर जाकर के इसको रन करवा देते हैं जैसे ही इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का एनिमेशन ये दिखा रहा है ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है ये बॉक्स जो है ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है ठीक है फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये फिर मूव करेगा और इसके साथ साथ इसका कलर भी चेंज होगा तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा और इसके लिए डिटेल में वीडियोज आती रहेंगी आ, ये डेमो वीडियो है दिखाने के लिए सर आपको पसंद होगी तो आगे वीडियोज आती रहेंगी ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रोम सफारी और ओपेरा ब्राउजर को ही सपोर्ट करेगा तो ये बात आप ध्यान रखिएगा आप इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं रन करा सकते ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं करेगा